E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando online a série de Quintal Fighters, o KOF 2002 UM. Confira o vídeo até o final, esse jogo eu estou jogando com personagens diferentes, para não perder o costume, porque esse jogo é muito bom, então confira o vídeo até o final. E é isso aí, no Pix da Game Dove que está na descrição. Bora pro vídeo! Pessoal, eu sou a player 2. Tô jogando aqui com a Blue Mary. Pegou. O cara pegou logo a, a Sherm. Tacar ela. Tomar muito cuidado pra pular e ela me agarrar em cima. jogo aqui é bem frenético, gente. Mas é muito bom. Sempre é bom jogar para não perder os costumes antigos. Dá um jeito nessa menina logo para tirar ela. Eita tá pernona! não. eu fui tentar agarrar e fugiu. Já era minha vida. Vem minha xera verdadeira e original. logo essa menina aqui que tá tirando todos os meus os meus amigos. Até mais um pouquinho. Na, na, na, na, la, la, la. A minha é original. Agora ele vai vir. Da estrela com agarrão. Meu, a Sherm é muito boa. Pessoal, quem gosta de jogar com a Sherm, comenta aí. Mas é rápido também. Tá. Ai, pula aí pra você ver. Ai, eu preciso matar esse menino. Ele pegou meu golpe. Tinha que ser. Round one, fight! Oh! Look, look, essa luta vai ser a luta dos agarrões. Tomar muito cuidado. E o cara tá muito tá, surra. Mano, deixa eu bater também. Não! Ah, que coisa! atirar nele. O esquema é bater sai fora. Que pena, você errou. Como assim? Não pegou? Não pegou, meu... Mary vai acabar com você, cara. Que agarrão, toma aí no agarrão. Eita, essa Sherry também. De novo. Cara... Os caras jogam bem esse jogo. E aí, gurizada? Toma! Vem querer me agarrar aí pra você ver. Chavida! Não me mata, não! Ah, meu! O especial não pegou! Não vem, não! Você vai, você vai morrer. Ups, o cara tá bem treinado. Vai, velho. Feio sangue por igual. Menina que não para. Gente, só mais um gol. Toma! Ai, meu, veio esse Cris de novo! Pra me matar! Sabadão é sucesso! Round one, fight! Puxa, vira! Morrer, cara! Fica de perder nessa vida! você vai ver. Deixa eu levantar aqui. Tá certo. Gente, preciso virar esse jogo. Dar um comeback aqui, ó. Antes que o cara me mata. E não consegui, não. Os caras jogam muito tirar logo esse cara. Ah! <laughs> Eu ainda perdeu a oportunidade de bater. Toma, morre logo. Yeah! Tá esse pestinha. Uma rasteira. Esmagar esse menino. Eu tô querendo me, me ajeitando, gente, com essa mão. Vá. Vai morrer. Toma, meu especial. Isso foi dado com gosto. Ah, menino. Do baralho. ter enfrentar, gente. Porque essa Sherry, ela é muito boa. Vem querer me agarrar pra você ver. Ah, na sua cara. Round one. Fight! E soltou o sucumbinho. Eu tô com o Yori. Deixa ele me agarrar, não. Vamos lá. Toma, meu Shoryuken! Com magia e tudo. <laughs> te matar! Sachando tu tem que dar um jeito nela. Eita! É esperto nesses pulos dela. Não tem jeito, viu? Menina! Ih, querer agarrar eu nada. Segura meu especial dado com muito gosto. Morre Não, olha só, gente. Quem odeia o Chris, comenta embaixo. Tá demais esse menino. Lá. Tá morrendo também. Round fight! Você vai Meu Clark vai dar um jeito. Toma. Sozinho lá. Oi, do menininho. jogo é muito épico. É muito legal. Vai, pula aí você vê. Ah! Meu, preciso dar um jeito nesse cringe. Mas que coisa! De moleque! Como assim? What? Aí você vai ver. Chega e tá acabando aí. Ah, É o bichão mesmo, hein, doido? Meu! Aqui tem coragem. Vá pra lá! tá complicado aqui. Ah, mas meu especial não pegou. O dele tudo pega. Eu preciso dar um jeito. Agora você morre, menino. Ah, tá, menino dos infernos. Pegando <laughs> aqui Cabo Mary, pessoal. Direito de novo nesse testinho. Para! Mata esse menino logo! Ih, não pegou meu, meu poder ali! Tem que ficar Vai matar logo! nope! Vem ficar dando seu golpe. Tá bem esperto, só mais um. Tá. A barra dele tá cheia. Esperto. Vai, agora você morre. Foi fácil. Olha o Capotino feliz aí. Vem. Um agarrão. Vou morrer logo pra ficar. Cai todo o sangue. Gente, bizarro. Ah, meu. Tá quase morrendo mas a dá esperança, a gente quer ganhar de qualquer custo. Não original, preciso dar um jeito nisso daí pra matar logo. Torçam por mim! Pessoal, obrigado por estar acompanhando o canal até aqui. Comente e deixe seu like matar logo este. Antes que ele me mate. Vá para lá. Morre aí. Com um chute na cara. Eita, preula. Vixe, o cara viu, tô nervoso. Ah! E não me deixaram fazer nada. Ah, ah, agora você vai ver. Vem aqui com tudo pra você ver. Querer dar capoeira, nada. Toma meu especial! Vai bastante sangue! O poder dele ali tá, tá brilhando, tá no máximo. Então é toma... Chega! Juntou tudo aquilo pra querer me detonar, né, cara? Eu vou subir o meu. Ah! <laughs> que tenso eu! Você vai ver, cara? Morre logo! pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, comentem, fique à vontade. Então, até o próximo vídeo. Tchau! The King of Fighters 2002 Unlimited Match